химиялык реакциялардын ылдамдыгына катализаторлордун тийгизген таасири кадимки шартта суутектин пероксиди абдан туруктуу келет эгерде эритмеге марганецтин төрт оксидин кошсок ажыроо реакциясы жүрөт кээ бир заттар химиялык реакциялардын ылдамдыгын жогорулатат айрымдары тескерисинче жайлатат